ですねこれが、えっと、もう一つ目が、えっと、トークンスカイに行くんですけど DV 社の方と会えますかそうですね我々まあ、 <laughs> はい、明日もあのブース出してますし、あのまあ私元にも基本的には会場にはい、いたりするので、あえっと今日が発表で明日はブースがあると、はい、そういうことですかね。そうですね。 あなるほどなるほど、私明日登壇はございませんので、はい、まああの、はいはい、ちょっと明日いろいろ商談しましょうみたいな話もいただいているのでまた会場に行ってまあその時はトニーも連れて行って一緒にこうね話をしようかなと。あのちょっとまた話ずれちゃうんですけど、はい、結構今回その、今日話いただいた中で一番多かったのが私も中国であの、コンテンツを売っていきたいですと。 そんな会社さんがいくつか、あの、来 <laughs> られますね。そうですねで。中国でやっぱりコンテンツ売りたいっていうのが、やっぱり一番の魅力なんですよね、と。ただ、やる上でいろんな問題ありますよね。ただ、あの、私の発表をこう聞いていただいて、なんかその辺のことが、あの、すごい解決できそうな気がするんで、ちょっとぜひ前向きに話をさせてもらいたいというオファーをだいぶ受けたので、 我々のそのプラットフォームが知的財産、そういう判権管理やっているんで、みんなだからこの話を聞いたらすごく興味があります。はい、やっぱり中国っていう、まあ、大きな市場で売りたいけど やっぱりこの知的財産とかがね気になるっていうことですよね。まあ、もう簡単に言うと中国、市場はでかい、はい、でも海賊版っていう、はい、そうなんですよね。 <laughs> 私もそういうイメージがあります。やっぱりもう皆さんそう思ってらっしゃるんですよね。はい、でそういうところであの今回そのうちのプラットフォームがそれを解決できるんじゃないかという、ね、そうですよね。あの復習と言いますか、えっとですね、その知的財産権もブロックチェーンの中で管理して守られると、そういう話ですよね。うん すごいこんなお話初めて聞きましたって感じだったので、はい、これはやっぱり日本の企業の人も注目していると思います、うんうん、そうですね本当にコンテンツメーカーさんの方は結構そういう話をしに来られますねはいありがとうございます、はい、じゃあもう一つあります、はいえっと、日本や各政界企業とも提携を進めているとのことですが、うん、えー、中国内だけでなく、うん、えー、世界中に DV ボックスが広まる準備はありますか えまた日本でも同じように無料配布はされますかという質問があります。これちょっとあのね説明しなければならないんですけど、はい、あの、はい、それは、うん、なんていうか言うと、あの中国、はい、こういう設備のただ配るということは、うん、あの電気なんだかその通信関係の中に、こういうえっ、ー、とルーター ルーターじゃないかな。うん、Wi-Fi ルーターの。Wi-Fi ルーター。最初、ルーヨチ。ルーヨチ、ルーヨチ。最初はそのルーターの方からスタートしたんですね。なるほど、なるほど。で、ルーターの方からスタートして、あの、タダで配ります。あ今も昔ソフトバンクでヤフーですね、ヤフー BB がこう駅前で配ってたりしたの ご存知ですか、ね、えっとですね、あの私その世代じゃない。その世代じゃないです。すいませんね。 <laughs> あの大学時代よく YahooBB がルーターを配ってたりしたんですけれども、すいません、要は通信事業者っていうのはよくそういうことをやりますよね。その無料でデバイス配ってその自社のサービスを広げるっていう。あのあの孫さんの本で読んだことがあります。 <laughs> はい、そういうふうに無料配布したと。今も同じように、はい、あの中国のお客さんもみんな慣れました。ああ。契約コースあコース契約して、うん、 はい、タダでください。そしたらね、機械がタダでもらえる、ルーターがタダで家に届くっていうのが、もう今の中国のスタンダードなんですよね。そうです。なるほど、そういうちょっと国の国の文化の違いというのを今ここで感じるんですけれども、あのモデムとルーターが一緒になってるんですよ。はいはいはい、はい、なので、そうですね、中国電信とかもね。そうです。なので、えっと契約したらまあ普通家にモデムを設置しに来るじゃないですか。まあそれが要はルーターの機能も ありますということでその Wi-Fi ルーターも無料であの来ますっていうことになってるんですよね。これは Wi-Fi ルーターの役割を持ちながら、うん、マイニングもできて、うん、VR の映像も見れてという、うんまあ、万能な機械なわけなんですけれども、うん、その方はお金出すのが誰と思います、はい、チャイナモバイルですよそうですよね我々はあのただであげるわけではないですチャイナモバイルタダであげる可能性はありませんお金払ってその 5G の契約をたくさん広めるためにという、はい じゃあやっぱ無料配布する主は、まあ、チャイナモバイルであって、まあ、それは中国で、まあ、チャイナモバイルを契約している世帯にという約束で、はいまあ、日本での無料配布はないということですかね。いや今の今の時点ではちょっとそこは確約できませんという話なんですけれども、はい、ただ日本でも当然 5G 時代というのはもう、すぐ来るわけで、はい、そこでどうかなってわからないんですけど。でもまあいろいろあるかもしれないですねそのこの機会が。 当然我々も、はい、日本の通信事業者さんと話を、まあ、ちょうどし始めたぐらいのところなんで今何とも言えないというところなんですけども、ね、チャイナモバイルでやってるような、我々こういうモデルを今進めてますよ、日本の通信事業者さんにそういう形 いかがですかと。我々はこっち側でこういうことやってますけど、同じことをあの日本でもやりませんかみたいな話は、ちょうど始めたところですね。そうです。まあ、今回私、あの、日本に来て、まあ、ね、実際時間があったので、日本の通信業者さんと、まあ、そういう話をするっていう、あの時間を一応取ってまして。 そうなんですね、はいまあ、ただやっぱり 5G っていう企画がまあどうなるかわからないので、あの現段階でこう、まあ、例えば契約書とかっていう段階にはいかなくてですね、はい、まあ、あのじゃあこれから詰めていきましょうじゃあ次回あの日本に来られるのはいつですかみたいなそういう感じでなるほどなるほど、はい、ちょっとお話をしたところですね。はい、でもちょっとずつ進展していてそうですね まあ、ちょっとそういうモデその、まあ、営業モデルが流行るかもしれないということは、まあ、可能性としてある、という感じですね。そうですね、はい、じゃあちょっと次の質問が最後です。はい、えっ、と チャイナモバイルとの提携以外に実際どのような会社と提携を進めているんですかと来ていますこれまあ日本の企業名になるとちょっとまあいろいろこう、ね、 <laughs> インサイダーのこう絡みだったりがあるので言えないですけど、まあ、今一番大きな家電量販店ですね日本日本で言うとです、まあ、その具体的な名前はちょっと、まあ、インサイダーもありますし我々の中で NDA で一応、NDA あの、まあ、秘密保持契約ですかね、はい、あのまあその 量販店さんは単純に我々の商品をそこで販売するというだけではなくて、はい、それからさらに一歩進めた例えば家電量販店さんってあのポイントがあるじゃないですか。はいはい、買った時に返ってくるあ、ね,、のポイントと DVC のエクスチェンジだったり、はい、えー、すごい <laughs> とかまあちょっとこう言っていいかわからない、まあ、そこぐらいまでは言っていいと思うんですがいろいろ秘密保持契約の中で、えっと、発売の1か月前 ぐらいまでですね、契約、してはいけないっていう、一応お互いルールになっているので。こういう情報が将来全部我々のそういうホームページとか、うん、そういうブログに全部載りますので。はい、まあ日本は言えないんですけど、まあ他で言うと、中国国内であれば、まあ、国の方から説明しますけど。国内はそのに、日本みたいな厳しいことはないんですが、うんあね、まあ一応もう提携はしている、その秘密保持段階 もう以外ですよ、うん、今は、うんうん、で、中国でそういう、あの、ネットカフェとか、はいはい。その、あの、国際教育、えー、学院とか、教育学院。えっ、ー、と、またそういう、あの、映画チャンネル、まあ、CCTV のそういう映画チャンネルの提携だとか、そこら辺は我々今全部やっています。うん、あ、あそこも全部大手なんですよ。ちっちゃい会社ではないです。 もう中国のそんなねちょっとどこぞのベンチャー企業とかそんなんじゃなくてもう名前の知れた大きい会社との提携が決まっているとそうです、うん、なんかその会社の名前とかは今は言えないということです、ね、いや大丈夫ですよ、うん、いるんですかねあさっき実際、はいはい、まあいもうもう言ってたあ言ってました国際あ言ってました、えー、中上海国際 えー、学院。教育国際コミュニティ学院コミュニティ学院ですね。ャクシャクって会社の社に、えっと、うんえっと、板橋くんとかのくって書くんですけど、はい、まあ、あの、コミュニティって訳していただければ。はい、そうですね。国際コミュニティ学院ですかね。まねまあ、これも、あの、まあ、大学みたいなところ、まあ、大学ですかね、あれね。そう、実はこの情報も今日のこのチャンスを借りて、発表したい内容なんですね。はい はい、そうですね。さんが聞かれたので <laughs> 宮城さんが前回来られてから、まあ、今日までの間に、はい、まあ、いろいろこう、あの時話できなかった、うん、まあちょっとまだ秘密にして、ね、置かなきゃならなかったことだとか、まああれから新しくこう結んだ契約とかっていうのをちょっといくつかお話しできることがありますので。そうなんですね。はい。じゃあちょっとそれはじゃあここじゃなくてでもう一つその、はい、この学院以外に、はい、で CCTV の,、うん、あの映画チャンネル はいはいはいはい。映画チャンネルの提携はもうやっています。うん、もう提携決まっていると。決まっています。 <laughs> 映画チャンネルってやっぱり映画っていうエンターテインメントで、まあ、すごく大きいコンテンツもあるそうですねまず上海で、はい、あの VR 映画館を作ります、うんうん、おおいいんですかここで発表していいんですか、うん、もうこの場で <laughs> あの発表したいんですね <laughs> はいわかりましたあの みんな今、その映画館に行くと、はい。あの、目の前にスクリーンじゃないですか。うん、はい。そうですね。映画館はスクリーンがあります。我々つく、あの、彼らと一緒に、彼らと一緒に作り出した映画館。はい。目の前にスクリーンはありません。ありません。はい。 <laughs> 当然、必要ないです。そうです、ね、スクリーンどこにありますかはい。この設備の中にあります。 <laughs> なるほど。みんなこうかけて、ソファに座って、はい。あ、気持ちいいな。という形で、 映画を見ます。もともとスクリーンのそういうところね、えー、全部スピーカーでつきつきます。うん、7.1チャンネル、えー、音声ですね。7.1、うん、チャンネルです。もともと昔は5.1ですね。今7.1になってます。なるほど。ということを今、映画館2つ上海で今、スタートし、うん、これ実際私行ってきたんですよ。あ、そうなんですか。で行ってきてあの、はい、動画を今制作中なので、はい、またこれあの別途皆さんにね あの、見ていただける機会があるかなと思ってます。皆様、もし上海に、あの、旅行に行くとき、ぜひ、 <laughs> 我々のウェブサイトを見て、あの映画館ご支援してください。うん、お願いします。で、ちょっとまあの補足なんですけど、皆さんにそこ CCTV って言ってもね、あんまりピンとこないかもしれないんですけど、はいね、要は中国中央テレビというまあ国営テレビ、NHK ですね、日本で言うと。あ、 すいませんちょっと私そそこがちょっとよく分からなくて、こうへーって感じだったんですけど <laughs> えっと日本でいうと NHK みたいなところの番組の、えっと、映画チャンネルと契約してるあの中国のテレビって、 <laughs> はい、まあ、その特にその中国中央テレビは、はい、例えば一チャンネルがニュースで、うん、えっと、5チャンネルが、えっとまあ、私五チャンネル一番見るんですけどスポーツで <laughs> で六チャンネルが映画ってとかってこのジャンルによってこうチャンネルが分かれてるんですよね。でその中の、まあ、CCTV6 って我々は言うんですけど、六チャン ャンネル目が、え映画専門チャンネルなんですよね。はいはいはい、はい、で、彼らは非常に多くの、あのー、なんていうんですかね、あのー、著作権持ってると。はい。あの、配信ライセンスを持ってるんですけれども、あのー、彼らが映画館作るわけでもなく、はい、今までこう、テレビ向けに配信してたんですけど、3D の映画どうしましょうと。そうです。 3D って一般家庭じゃ見られませんよね確かに見れないですね。一度 3D テレビが流行ってたんですけど、はいはい、もうなくなりますね。ああ、そうなんですか。うん、我々も 3D テレビをね、作っていたので。作っていたんですけど。えー、うん。なんですまあ、3D テレビはね、今家に置いてあるっていう方もあまりいないんじゃないかなと思うんですけど、まあ、そういった事情がありまして、あの、中国中央テレビと話を始めたんですね。うん、なるほど。 ちょっとさっきさらっと言っちゃったんですけれども、はい、えっと、中国の国営テレビのね、えっ、と、えっ、と、映画専門チャンネルと契約していて、うんはい、まあ、その映画専門チャンネルっていうのは、まあ、いろんな映画のライセンスとか、まあ、著作権持っていて、うんはい、まあ、それを活かせるのが映画館であると。そうです。そういう話でした、ね、スクリーンない映画館です。VR 映画館です。 えー、VR 映画館、そう、私も行きたかったです。 <laughs> なんで喋たぜひ行って経験してください。まだ発表できる段階じゃなかったというのもありまして、ね、はい。で、今、もう、この、ちょうど上海から来る前ですね、日本に来る前に撮影をしてきたので、はい、その動画ができ次第皆さんにね、お届けできるのかなと。うん 思います。わかりました。じゃあ、はい、私も動画を楽しみにしていようと思います。お願いします。その国際教育学院と、はい、その国営テレビと、はい、あとそのネットカフェ。ネットカフェもですね、実はもうさらっと言いましたけど、うんうん、えっと、中国に1000店舗。1000店舗以上あるんです、ね、1000店舗以上ですね。うん、1000店舗以上ありまして、で、そこに導入することが決まってまして、まあ、もう一部の店ではもう置いてあるんですね。あ、そうなんですね。はい 1000店舗って直営1000店舗以上です。うん、直営だけで1000店舗ですね。で言うとまた別なんですね、うん、おっと、すごいまた大きいところと契約しているということですね。そうですね。はい で、やっぱりその、我々もこのネットカフェに置いてみて、そのユーザーさんのこう、正直な感想とかっていうのがもう、リアルにこう、聞こえてくるので、非常にこう、うん、面白い部分もありますし、やっぱりこういうコンテンツが求められてるんだっていう、こう、アンケート調査にもなりますよね。これから我々がこのコンテンツをいろいろまた広げていく上で。まあ、これまだちょっとテスト的なところもあるんですけれども、 はい、これに関しては、うん、はい、動画もあるので、はい、紹介できるかなとじゃあまたそのネットカフェの動画も楽しみにということですね。はい。あとじゃあいろいろお話がありますか今日は。とそうですね、はい、今の段階でそうですね新しいニュースといったらその3つぐらいです、ね、それぐらいですね。はい。えっとじゃああとこのゴーグルに書かれている ヴィラ社ですかそうねちょっとそこのお話を <laughs> はい、そこがあの一番あのね誤解を皆さんに与える部分じゃないかなと思ってます。て、はい、私もこう説明をしたかった部分でもあるんですよね、はい、実際今ここにあるゴーグルにも <laughs> あのヴィラっていうロゴが入ってるんですね、はいで、えっと、まあ、ちょっと見ていただいた方がいいですかね。ねはい。このビラっていうロゴが、はい、入ってるんですけれども、こちらはまあ D が入って、こちらビラっていうふうに。確かに。 形なんですけど、はい、あの、ビラ社っていうのは、基本的には我々のカードハードウェア開発会社なんですよ。あ、そうなんですね。はいねはい、あの、ハードウェアを、あの、開発してるのがビラで、えっと、まあ、プラットフォームだったり、その、サービスを提供していくのがドラゴンベイン。まあ、合わせて、全部合わせてドラゴンベインプロジェクトなんですけれども、はい、ビラというのは基本的にはその、ハードウェアを開発 してます、うん、うちの中で。うん、で、えっと、例えばチャイナモバイルとの提携だったり、はい、その CCTV との提携だったりっていうのは、基本的に我々ドラゴンベイン プロジェクトとして、はい、あの契約するんですけど、うんうん、基本的にはハードウェアとの契約になってしまうんです彼らとの契約というのは。そうですねプロダクトハードウェア、はい、プロダクトは、例えばあの、はい、中国あチャイナモバイルの 5G のその、うん、提携メンバーっていうのにも入ってるんですけどもこれはビラ社の名前で入ってるんですね。と、はい、いうのも我々はこのモジュールをあの開発しましてこのモジュールをつけてこの製品を作りましたよ っていうのが必要なので、はい、はいはいはいはい <laughs> なのであの物がないとむしろこうメンバーになれないみたいなところもあるんですよね。で基本的に契約的にはそのまあハードウェアとして契約をしてます。なのでまあミラ社っていうのはよくあの結構こうロゴとかでね出てきちゃうんですけど基本的には我々の開発会社になりますね。なるほど、ドラゴンベイン社の、はい、えっ、ー、と開発者が、えー、ビラ社だと、はい、そういう関係性があるということでいいんですかね。はい、このじゃあビラ社のリーさんの話もちょっといいですか？ そうですね。はい。リーさんは一応我々ドラゴンベンのそのあの顧問として、はい、でもともとそういう先生なんですね。うん。でまたその投資会社のあの、えー、上海、えー、うん、なんていうか中国の総代表ですね。総代表 BMI という会社投資グループ、はいこれある意味ではもう世界の大きな、うん あのなんていうか。今、今、リーさんの話。リーさんリーさん、ビラッシャじゃないです。リーさん、あの、えっと、さ、先ほどお伝えした、あの、上海教育学院の、はいはいはい、あの、委員長ですね。すいません。で、今、トニーが話したのは、リーさんですね。えっと、ロバート・リー、リーラオ氏。ロボトリー・リラースですよ。の話で、えっと、ビラッシャじゃないです。すいません。はい、ちょっと、ちょっと訂正をさせていただきます。なんか私がちょっと理解がしていなくて。はい。そうです。あの、うちの、うちのメンバーじゃないんですよ。顧問です。 完全に独立している。まあ、全く無関係ではなくて顧問という関係の、ね、えリーさんがいると。なんか、うん、リーさんがいるというお話だけ、まあ、あ中国人でリーさんとかワンさんとか多いんでね、あの今トニーが説明しているリーさんっていうのは、上海、はい、えっと、国際えっと、コミュニティ学院の院長で、えっと、彼はその学院の中にももちろんビラを、あの えっと、DV ボックスを入れて、うん、まあ、VR だったりブロックチェーンというものをまあ、その学院の中で使っていくというふうに、まあ、あの言っていただいていると。で同時に我々の顧問もしていただいてそれこそ結構前長いね付き合いで結構長いんですよもう最初我々があのプロダクトを持ってった時にはいや VR は将来ないでしょうみたいな感じだったんですけど、はい、まあ、ずっとこう情熱をね伝え続けたら、まあ、その顧問になっていただいて、まあ、ちょっとじゃあ応援するよっていう形で。 あの結構まあ国の中でも偉い人なんですけれども、あのじゃあうちの大学に入れますよとか、はい、あの大学って確かあのブロックチェーンの MBA がね、そう、EMBA。えっと、確かアジア初の、えっと、EMBA かな、うん、で世界初の DBA、そうですね <laughs> あのわかりますか難しい、難しい言葉があ MBA って要は経営学修士 <laughs> はい MBA はわかります、はい、のまああのまあドクタードクターまあ修士のドクターですね、うんうん、その上が、あの DBA になるんですけどもあの 中国でブロックチェーン専門の大学があって、はい、そこで経営学修士が取れるっていう、えー、不思議でしょよくわからないですよね <laughs> 初めて知りましたまあ世界初ぐらいのレベルなんですけどもそのブロックチェーン専門ので、ねで、しかもそこって、はいはいあの学費をビットコインで払ってくださいっていう。いやさすが <laughs> さすがですね。ビットコインのイスサリアム両方とも両方とも、イサリアムとビットコインで払っ、て、えー、もうすごい 現代っぽいというか、もう最新の、まあ、大学なんですよね。確かにブロックチェーンの教育だから、うん、仮想通貨で払わないとおかしいですね。おかしいですね。 <laughs> で、まあ、そこが同時にそのブロックチェーン絡みの、えっと、ベンチャー企業だったり、他のまあ会社だったりっていうのも、まあ、あの、研究センターというか、インキュベーションセンターみたいになっていて、うん、まあ、大学と、えっと、会社、うんうん 産学連携した、えっと、まあ、もう町一つというかね、リンガーの町一つがそういう感じになってるんですね。はい、前回、あの、そのキックオフパーティーの時にトニーがそこでこう、登壇して、あの、スピーチしたりしたんですけれども、はい、そこの、まあ、あの、委員長がリーさん。はいはいなるほど。はい、でも先ほどからお話ししていた、あの、はい、教育部門での関連というか、教育部門で提携していくと言っていた、はい 大学ですよね、さっきの。えっと、チャイナモバイルの教育っていうのは、その田舎のあれでっていうのはまた別の話なんですね。また別です。あのはい。それとはまた別で、上海の、えっと、国際コミュニティ学院というところの。ちょっとすいません。今理解別でしたね。はい。じゃブロックチェーン専門の大学が中国にはあって、はい。そこの えー、偉い人ということですか、はい、まあ、彼が我々と関わる理由っていうのは、ちょっとチャイナモバイルの話とねごちゃごちゃになっちゃうかもしれない、チャイナモバイルは、まあ、田舎の教育がこう教育格差があるところに広めていくためのプロジェクトで、この、まあ、リー先生リーさんのプロジェクトっていうのは、その上海国際教育、えコミュニティ学院というところから、まあ、ブロックチェーンを通じて、まあ、いろんなことを世の中に発していくでブロックチェーンの研究をしていくブロックチェーンを使った企業を育てていく っていう場所なんですよね。まあ、ブロックチェーンを学ぶ人間も増やすと。はい、でそこで、えっと、リー先生は我々の商品とか、その DV ボックスを、うんうん、あの、そこから、えっと、例えば、そこから広がる教育の世界だったり、そこから広がる、まあ、ビジネスの世界にこれを入れていくっていうふうにおっしゃってくれてるという形ですね。なるほど。すいません。たくさん。まあ、ハードだけじゃないですけど、はい、その学院で、同じように DBC は通貨として使います。うん おお学院ですそうです。将来、まあ、最初入るとき、はい、このイーサリアムとあの ETH、ETC、あの BTC を使いますね。はい、学費として払います。そで、ねはい、で、その次、学校の中で、あの、講義とか、うん、また他のそういう活動とかアクション参加するけど、はい、BTC、あの、BTC じゃ、彼らじゃ使えません。うん、DVC を使ってください。我々のそのボックスも当然搭載しますので。 えー、そんなプロジェクトになっているとその学校同じです先生の授業、はいはい、はいはいはいさっきやるときこれが必要性になります、うん、こういうセッティング今しています、まあ、詳細まではちょっと詳細紹介できませんけど、はい、内緒ということではい、まあ、はい、そんな形で今ちょっと我々の口から紹介させてもらいましたけども、はい、あのー、今出てきた登場人物というかそのプレイヤー会社さんに関しては、えっと、インタビュー動画を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 Um, but you know, at first, I don't think your team is have a, have a very nice future. You know, at that time, the VR technology it did not very popular in China, and many people think this technology did not can be used by everyone. So at that time, I think they are very difficult. Um, but I think they are, they are very working hard. So I give him Many support, I became the consultant of, his of the team. And then, because I go into your team, I find they work very hard and they have very nice technology. So I think they will have future. I think this VR technology not only for our dream, but also for a very nice uh, really life. It's part of really life. So I push you, I push your team and you have working very hard and succeed. So the drag and win platform, I think now is very useful to every, everybody. You can find uh, the DV platform can be used by many place, for example, in the school, uh, in the family, or in some network coffee. You can find many people through the DV platform can find some new education uh, new technology and some knowledge. So I think from now, I think the DV uh, will have a very nice future uh, and will become more and more popular. So I have decided to use this uh, DV platform in our uh, Shanghai International Community College. Uh, you know, I have a, I was the principal of Shanghai uh, International Community College because Shanghai government want to set up a, a blockchain industry center in Shanghai. Uh, we have give him some support and we have set up this uh, blockchain industry center. Uh, this center, uh, we have give some support to very, uh, very innovation company in China. I also think uh, the DV company is a very nice and we can, the government need to give some support we have choose uh, nearly 10 different projects. The DV project is a very good project. So I think uh, because the international community college can be used by many Chinese person, I think perhaps in this, uh, in five years, we can provide uh, nearly uh, 110,000 different uh, education center of China. Yeah. DWay platform must be used all of this uh, in, education uh, center because from this platform, the, uh, the normal people, even in a very village, uh, in very in some other countryside, they can through this platform find a very good knowledge and find a, a very nice teacher. So I think it's very useful. Uh, I hope uh, our uh, DV platform have a very nice future. I will also give you support. And I think Shanghai and the China government also hope uh, this kind of project can be used of China. Okay, thank you. Thank you very much. The VR technology is quite advanced already. The surprise functions used to make people exclaim, is it real? Of course, it's happened now. But so far, this technology has not been popular in the world. The great thing about Dragonfly is that it can make VR an indispensable part of the life. It can be recognized and needed by the world, and finally become an essential component of the life. Dragonfly can do it. VR is full of the possibility. Jules Verne, a world-famous modern scientist, featuring Esso, he said, Anything one man can image, other man can make it real. Yes, it will be real. Consistent to the saying, VR made the virtual world come into reality. When Dragonfly is well known among people, it will influence the life of people all of the world by the time VR will replace our cell phone, which is hard to live without of now, and play indispensable in people's life. When we were young, the world in movies is illusory, but now, thanks to development of the VR technology, we can live in our image world. 呃，在我小时候呢，我非常喜欢玩机器人。我在玩的时候，我会在想，我要是能驾驶它有多好。那现在小朋友呢，完全可以通过 VR 技术来驾驶这个机器人。VR 技技术呢，可以帮助他们来扩展他们的视野。那娱乐行业也是我们作为 VR 技术一个切入点。那接下来我们会布局在远程医疗、远程教育等行业。那我相信 VR 技术是一个代表未来的技术，它拥有着无限的可能性。 はい李さんすごい方なんですね、はい、そんな方も DVC を応援してくださってるってすごいことですよね、はいはい、こうドラゴンベイにかける思いをね分かっていただけたんじゃないかなと思います、で、まあ、それ以外にも、まあ、先ほどちょっとね、あのお伝えしたその CCTV、うん、中国国営テレビだったり、はいはい、まあ、ネットカフェのインタビューをねあの上海で、ねでね、取った ので、うんうん、まあ、それもあの今動画を作成中なので、まあ、準備でき次第また公開できると思います、うん、はいもうプロジェクトがどんどん進んでるっていう感じですごくワクワクします、ありがとうございましたはいじゃあちょっとまたですが Q&A タイムに入りたいと思います、はい、えっ、ー、と次は四つ質問があります、はい、一つ目ですえっとニーサから参加できると書いてありましたが、う 2.3イーとか細かい数字でも参加可能ですかあ問題ないですよあの2イー以上であれば2.1とか2.2とかね、もちろんあのガス代とかは別になりますけど、うんうんうん、2.3とか問題ないです。えっと、コンマ1までですかね、はい、そうですねそれぐらいでそうですかね、はい、かりましたということで参加可能ということです、はい、2つ目、えっと、プロダクトがあって大手企業との提携もあって、うん、流通が確保されているそれなのに、うん、なんで資金調達をする必要が あるんですか、うん、ということですね。まあ、もうねそれ先ほどねちょっと <laughs> はい、話させていただきましたけど、ね、やっぱりその量産をどれだけできるかっていうのがこのものづくりの世界の常識なんですよね。はい、でよく ICO 案件っていうそのインターネットの中のソフトウェア の部分で結構完結してしまうことが多いので、はい、なんかこう最近こう資金調達に関する皆さんの考え方っていうのがちょっとこう昔とはずれてきていて、 <laughs> はい、例えばあのクラウドファンディングなんかでも、まあ、こういうもいいものを作りましたよこれから量産したいからあの資金募集しますよみたいなことは非常に多いんですけど、うんはい、どうもこの ICO 絡みの案件っていうのは非常にこう開発が終わってないとかこれからこういうものを作りますみたいなねそういう段階で <laughs> あの資金調達をすることが うむしろ当たり前みたいになっているのででそれに対して我々は単純に普通のあのハードウェアを主にこう開発する企業としてやってきたので、まあ、開発はやってきましたと、はい、ただこれからその DVC っていうこの武器を広げるために一番より良い選択をするならば、はい、もう最初からもう大量に生産して大量にこう、広げていくその上で流通させて DVC を持ってる意味を感じていただくっていうことが 目標になりますのでどうしてもその量産費用だったり、まあ、そこで結局 DVC を使う場所がでもそのハードを買っても中身が結局買いたいものがなければ、ね、DVC 使わないので、そのまあ、皆様が買いたくなるようなコンテンツを、まあ、我々が獲得していくためのコンテンツ獲得費用だったり、まあ、あとプロモーション費用ですね。で、えっと、 実はちょっと先ほど話せなかったところで、はい、あの、まあ、上場後にも実は、まあ、他のエリアだったりとかで、あの、DVC を、まあ、えっ、ー、と、皆さんに知っていただくために、うん、まあ、上場後にいろんなプロモーションをいろんな国でやっていくんですね。それで、あの、まあ、先ほどな、えっと、相性割れの話でしたがね、そこで本来すべきだったんですけれども、はい、そういった、あの、他の国に DVC だったり DVBOX をこうプロモーションしていくための費用だったりっていうのも、もちろんこれから必要になっていくので、 まあ、我々としての DVC の価値を最大限高めるためには、これだけの、まあ、資金が必要でしょという感じです。はい、ありがとうございますはいすね、確かに開発済みだから必要ないんじゃないみたいな感じで思われるかもしれないんですけれども、はい、確かにたくさん発注して、たくさんの人に使ってもらわなければいけないし <laughs> あとはやっぱチャイナモバイルさんもいますけど、うん、その人 まあ、チャイナモバイルに頼るというのは、まあ、それは違うというお話ですもんね、うん、まあ、チャイナモバイルに例えば資金を提供してもらってやるというのは、はい、まあ、いわゆる一般世界のその まあ、出資してもらって、投資してもらって、やるという形になるんですけども、それって、要はチャイナモバイルが株主になるわけじゃないですか、はい、我々の、うん、そしたら我々のやりたいビジネスっていうのはできなくて、チャイナモバイルの混んだコンテンツがしか出せないとか、例えば、チャイナモバイルがじゃあ世界で展開する気がないから、うん、じゃあ、あの、日本では出しませんとか、あの、東南アジアで出しませんとかっていう彼らのこう意向に非常に左右される。うん で我々は DVBOX とチャイナモバイルが思い描く以上に広げていきたいわけですよね、この世界に。であれば我々の家事家事というのはチャイナモバイルに渡したくはないと。あくまでもビジネスパートナーとして50-50の関係であって、チャイナモバイルは我々の親会社でもなければ、そうですね。資金を受けて我々が彼らの命令で動くわけでもないということで、我々はそういった組み方ではなく、単純に50-50のビジネスパートナーとして組んでいるので、チャイナモバイルから資金供与を受けるということはない。 ですね、はい、考えていない熱い思いがありますねあの、はい、私もとにもあのやっぱりこのテレビから始まり、うん、その VR に至るまでのこの、はい、長い時間この業界に来て、はい、今回その VR が、まあ、4年前ですかね VR を作ったけれどもこのまだ世界に広げられないもどかしさというのを感じて、うん、そこからこう4年経ってやっとこうブロックチェーンというトークンという武器を手に入れてリリースできるというこの非常にこの期待の はい、我々の気持ちが強いので、はい、この家事は誰にも渡してなるものかみたいなそういう気持もう我々が考えて我々がこう一生懸命やってきたビジネスをチャイナモバイルに渡すかと CCTV に渡すかと はい、そんなの悔しいですよ、私も。 <laughs> ありがとうございます。 <laughs> はい、もうそれぐらい我々も気持ちが入っているので、はい、まあそういった理由で、まあ今回こういう形でまあ ICO をやるということにしました。うんうんうん、そうですね。ICO する意味というのもすごくわかりました、うん。これからのね、ビジョンを広げていくためにも ICO はすごく大事ということですよね。はい。ありがとうございます。はい。じゃあ。